No face, no eh, eh. Fumo mi vida, me quedo todo loco Sube todo rápido, le pido fotos Dice que vaya y le coma todo el toto Llama mi negro y me lleva la moto Toque ni noto, ando que floto Me llaman tu y me piden un poco Pero no le paso, me lo fumo solo Que luego la espalda ya se sabe todo Andan pendientes 24-7 De lo que hago metido en el en el pendiente Pero los cabros para algunos suero Que aquí en España todo el mundo vende Que el chelo de rico no se paga solo No busco para nadie ser un referente Tengo los ojos empapados de cloro Que me llamen ti, que yo quiero hielo Camino cómodo como en el cielo Pan de skinny, pica el anzuelo No sube al ring y salen corriendo Usted que te llama porque quiere algo Salimos del barrio, me negro currando no me va Muchos falsos y alta Por las redes se en más Todo cambia en la soledad Cuando te ves solo en verdad La familia en la que está Dos colegas y poco más Todo el reto para aparentar No me cuentes que no me va Muchos falsos y alta Por las redes se en más Todo cambia en la soledad Cuando ves solo en verdad La familia en la que está Dos colegas y poco más Todo el reto para aparentar